السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه أولي الميامين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد kita <clears throat> syukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bertemu dalam video yang keenam uh, sesi pembacaan matan Tuhfatul Atfal dan insyaallah kita telah menghampiri uh, penghujung kitab tetapi sebelum tu kita lihat dahulu apa yang telah kita telah selesai bahaskan pada pertemuan yang lalu jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang hukum nun hukum yang berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin Kemudian juga kita ber, ber, menyentuh tentang sifat runah yang ada pada nun, nun dan mim yang bersabdu. Kemudian kita juga telah masuk kepada uh, hukum-hukum uh, yang berkaitan dengan mim sakinah. Kemudian juga kita telah masuk pada lam sakinah. Kemudian kita masuk sedikit kepada <clears throat> uh, idram mislai, idram, mutaqa, idram mutaqariban dan idram mutajanisain. Dan insyaAllah kita akan masuk pada bahagian terakhir per, per, perbincangan buku, uh, matan ini iaitu bahagian mat. Baik, sebelum tu ingin saya uh, buat satu peringatan uh, sepanjang kita membincangkan tentang tentang tentang mat uh, bermula daripada video kali ini, uh, saya akan menggunakan isti tiga istilah yang biasa digunakan untuk mewakili kadar mat iaitu Al-Qasru, atau tawasud dan Al-Ishba' Baik, kalau kita lihat di sini Al-Qasru merujuk kepada kadar mat sebanyak dua harakat At-tawassut merujuk kepada empat harakat dan al-ishba' merujuk kepada enam harakat. Baik. Kita lihat kepada <clears throat> matan kita. Qala al-musannifu rahimahullah aqsamul mad wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi wa sammi awwalan tabi'iyyan wa huwa ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحها <clears throat> والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن inin fitahun qabla kullin mu'lina. Baik. Kita lihat pada baik. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Wal maddu dan mad terdapat dua jenis iaitu asliyun wa far'i lahu. Bagi mad ni duduk ada dua jenis. Satu dipanggil mad far'i, satu eh satu satu dipanggil mad asli. Satu lagi dipanggil mad far'i. Wasammi awalan dan dinamakan yang jenis yang pertama tadi dengan nama tabi'iyan, dengan nama mad tabi'i. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahagian mad, kita lihat maksud mad itu sendiri. Baik. Dari sudut bahasa al-mad, okay, dengan dal bukan dal tu sukun, dal tu bersabdu, al-mad bermaksud pemanjangan dari, dari sudut bahasa bermaksud pemanjangan perluasan dan peregangan. Jadi kenalah sebenarnya kalau kita sebut mat, biasanya kalau kita sebut mat, biasa kita akan panjangkan sebutan kita. Baik. Kena dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, al-mat bermaksud memanjangkan pelafazan huruf tertentu, bukan semua huruf, huruf tertentu, sekiranya huruf tersebut diikuti dengan mana-mana huruf mat ataupun huruf lin. Diikuti dengan mana-mana huruf mat ataupun huruf lin maknanya kita instead of kita sebut seperti biasa, huruf tersebut kita sebut dengan agak sedikit panjang. Sekiranya huruf tersebut diikuti dengan huruf diikuti dengan salah satu daripada tiga huruf mat ataupun dua huruf lin. Yang mana huruf mat dan huruf lin ni kita akan sentuh di akhir akhir pembincangan, di akhir di akhir bab. Dan kita lihat pengarang telah membahagikan mad ini kepada dua. Satu dipanggil al-madul asli dan yang kedua dipanggil al-madul far'i. Baik. Al-madul asli ialah sambungannya adalah penjelasannya adalah dalam bait seterusnya. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihi al-huruf tujtalab. Mad asli ialah mad yang tidak bergantung, tidak terhenti padanya baginya ala sebab dengan sebarang sebab, di atas sebarang sebab wala bidunihi dan tanpa huruf-huruf mad ini al-hurufu tujtalab. Huruf-huruf tak dapat dikemukakan, tak dapat disebut dengan sempurna. Bal bahkan ayu harfin apa sahaja huruf ghairu hamzin selain silap. Bal ayu harfin bahkan mana-mana huruf ghairu hamzin selain daripada huruf hamzah atau sukun atau atau huruf yang bertanda sukun ja ba'da maddin yang mana huruf ni datang selepas selepas mad selepas huruf mad eh yang mana datang eh ba, ja ba'da yang mendatang maddin fattabi'iyya yakun maka ianya dipanggil sebagai mad tabi'i ataupun mad asli baik al madul asli al asli daripada sudut bahasa maksudnya asal asli asal asal pun memang asal, asal. kalimah asal tu pun memang memang diambil daripada kalimah arab sebab asal aslun Baik. Uh, kenapa dipanggil al-asli? Sebab asal pemanjangan, asal kita mat, asal orang kata asal kita memanjangkan sebutan huruf memang bermula dengan kadar dua harakat ataupun kita panggil sebagai kadar qasar. Baik, mat asli terjadi sekiranya terdapat mana-mana huruf mat di dalam sesuatu kalimah. Maknanya kalau kita, kita mat asli ni berlaku bila kita nampak ada huruf mat dalam kalimah ada huruf mat dalam kalimah dan taat dan tiada penglibatan sama sekali dengan huruf hamzah ataupun huruf bertanda sukun yang datang selepasnya. Maknanya kita jumpa satu kalimah dalam kalimah tu ada huruf mat tak kisah alif, ya ataupun waw yang tak bertanda sukun yang tak ber, yang tak berbaris. Selepas selepas huruf mat tu tak ada huruf hamzah, tak ada huruf yang bertanda sukun. Jadi keadaan ini kita panggil sebagai keadaan yang asal ataupun asli. Sebab tu dipanggil juga dengan mat tam'i, mat semula jadi. Sebab memang semula jadi dia tak ada benda yang mengganggu, tak ada benda yang menyebabkan dia panjang lebih daripada lebih daripada kadar asal. Ha, sebab tu dipanggil mat tabi'i. Baik. Dan kadar harakat untuk mat asli adalah wajib qasar ya, ataupun dua dua harakat, tak boleh lebih. Sebab tu biasa biasa orang kita selalu dengar orang kadang-kadang lah orang yang tak faham kadang-kadang pada tu dua harakat dia panjangkan. Patutnya situ dua harakat dia panjang jadi enam tempat jadi 6 pula dia, dia pendek jadi dua. Kita pun pening kepala. Baik. Jadi tanda huruf mat dia, dia, dia, dia ada dua. Baik. Sama ada kita akan nampak huruf mat tu tak berbaris. Contoh alif yang tak berbaris pada kalimah al-maqabir. Betul kita panjangkan al-maqabir. Baik. Ataupun kalimah ataupun pada waw yang tak ber, tak berbaris. Contoh yakunu. Yakunu. Tengok pada waw waw tak ada tanda tak ada tak ada baris ataupun ya yang tak berbaris contoh la syadidun la syadidun baik itu tanda mat asli yang pertama tanda mat asli yang kedua kalau tak jumpa kadang-kadang mat asli tak semestinya bentuk macam ni alif ya ataupun waw yang tak berbaris kadang-kadang tanda mat asli juga pada alif kecil waw kecil ataupun ya kecil ha. tanda alif kecil waw kecil ataupun ya kecil jadi nampak tanda macam ni kita tahulah okey mat asli kadar dua harakat kadar kasar. Baik. Cuma bila sebut kadar dua harakat, kadar harakat untuk mat tak sama dengan kadar harakat untuk untuk wajib runah tak sama. Wajib runah kadar harakat dua harakat tu lagi panjang daripada mat asli. Ha, jangan jangan panjang jangan jangan fikir sama pula memang tak memang tak sama. Kadar harakat dua harakat untuk mat tak sama dengan dua harakat untuk wajib runah. Baik. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو sukunin musjala. baik والآخر pembahagian yang lain iaitu الفرعي مد فرعي موقوف على yang bergantung di atas yang terhenti di atas sebab seperti hamzah atau huruf yang bertanda sukun musjala yang yang datang selepas itu baik dari sudut bahasa, al farai bermaksud cabang. Baik, al farai bermaksud cabang. Dan memang kena mat farai dipanggil mat farai sebab ia adalah cabang pemanjangan yang asal. Ia adalah cabang pemanjangan yang mana kita tak dalam cabang ni kita tak panjangkan sekadar dua. Kita lebihkan kadang-kadang. Sebab tu dia panggil cabang. Cabang pemanjangan yang asal. Yang mana kenapa kita panjangkan sebab dua sebab. Satu, penglibatan huruf Hamzah selepasnya, tak kira selepasnya ataupun sebelumnya. Ataupun datangnya huruf yang bertanda sukun. Cukup dua cukup salah satu, salah satu syarat ni tak jadi mad asli dah, jadi akan jadi mad fara'i. Baik. Dan kadar harakat untuk mad fara'i ni dia bergantung pada jenis jenis mad yang akan kita tengok pada pertemuan yang akan datang. Tetapi kesimpulan dia biasanya pada, dia berlegah pada tiga kadar. kasar pendek, dua harakat, tawasud empat harakat ataupun isbak enam harakat. Ha, dia boleh dua empat atau enam. Baik. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzin wa'in wahya fi nuhiha. Hurufuhu, huruf-huruf mat itu, salasatun ada tiga. Fa'iha maka hafallah kesemua huruf tersebut min lafzin daripada daripada rumus wa'in. Maknanya kita kita hafal huruf-huruf mat ni tiga daripada kalimah ni. Waw, alif dengan ya' dan contoh bagi setiap ketiga-tiga ni wahya fi dan contoh contoh yang kata-kata contoh bagi ketiga-tiga huruf man ni ada terhimpun dalam satu kalimah saja iaitu nuhiha tengok pada waw tak bertanda sukun ya tak bertanda sukun ha tak bertanda sukun wal kasru qabla al ya wa qabla al waw yadam syartun wa fathun qabla alfin yultazam baik tapi syarat untuk huruf mat dia mesti ada. Kalau untuk huruf ya, mesti ber, huruf sebelumnya mesti berbaris berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Untuk huruf waw, huruf sebelum waw ni mesti berbaris dhammah ataupun baris depan. Dan untuk untuk alif, kebiasaannya lah, kebiasaannya huruf sebelum alif mesti berbaris mesti berbaris atas ataupun berbaris fathah. Barulah ia akan menjadi huruf-huruf mat. Ha, barulah ia menjadi huruf-huruf mat. Kalau kita lihat contoh. Qala. Tengok pada alif. Sebelum alif ada qaf bagi atas. Bagi fathah. Baik. Jadi alif ni dipanggil mad asli. Sama dengan waw. Pada tengok yaqulu. Sebelum huruf waw ada huruf qaf yang berbaris dhammah. Jadi waw ini dipanggil sebagai mad. Eh dipanggil sebagai huruf mad Dan dan waw di sini adalah mad asli. <clears throat> Untuk ya kita lihat sebelum ya ada qaf berbaris bawah. Qila. Jadi ya ni adalah huruf mat dan ia adalah mat asli. Baik. Kalau kalau huruf tu tak berbaris ikut yang disebutkan ni jadi apa? Baik. Kalau huruf sebelum huruf mat ber, berbaris tidak seperti yang disebutkan, ia akan jadi sebegini. واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا dan huruf lin di sini al-lainu al-lain boleh al-lin pun boleh baik dan huruf lin minha terdiri daripada al-ya huruf ya dan huruf wawun dan huruf waw sukina yang mana kedua-duanya tak eh, bertanda sukun ataupun tak berbaris ini fitahun qabla ini fitahun qabla. Yang mana sebelum huruf ya dan waw sukun ni, huruf tersebut berbaris fathah. Kullin u'lina. Maka setiap huruf lin ini disebutkan, dijelaskan. Baik. Jadi kita ada kita ada keadaan di mana huruf waw dan huruf ya yang sukun tetapi sebelum huruf waw dan ya tersebut huruf huruf berbaris atas huruf berbaris fathah jadi kita panggil keadaan ini sebagai huruf-huruf lin dan huruf-huruf lin hanya dua sahaja waw, waw sukun, ya sukun. Yang mana sebelum kedua-duanya adalah huruf berbaris berbaris fathah. Contoh, Al-Kawthar. Al-Kawthar. Kita lihat pada waw sukun. Terdapat sebelum huruf waw ad adalah huruf kaf yang berbaris berbaris fathah. Kebiasaannya kalau huruf lin, waw suk, waw, huruf lin ni memang waw dia akan bertanda sukun. Kebiasaannya. Kelazimannya. Baik. Untuk ya sukun, <clears throat> Untuk ya sukun, sama juga. Ara'aita. Kalau kita lihat, ara'aita. Lihat. Ha. Sebelum huruf ya, ada hamzah baris. Baris fathah. Menyebabkan ya ni, diletakkan tanda sukun. Jadi kalau kita nampak tanda huruf waw, huruf ya yang bertanda sukun, kita tahu bahawa di situ adalah huruf lin. Huruf-huruf lin. Baik. Tetapi kita tak akan menyebut tentang masalah mad lin di sini sebab huruf zat yang pertama huruf lin dan mad lin tak sama eh. Huruf lin, mad lin tak sama keadaan, tak sama case, tak sama keadaan. Dan mad lin sebenarnya lebih kepada lebih kepada bahagian mad fara'i itu sendiri. Ha, yang mana kita akan bincangkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Jadi itulah kesimpulan perbincangan pada kita pada hari ini. Kita masuk kepada uh, jenis-jenis uh, mad apakah itu huruf-huruf mat dan apakah itu huruf-huruf lin. Baik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.